ровно. Thank you. Süt yoksa gülelim. Çir. Şey, yok yok emas. Ben. Ne Ah. No ichkari tomonlar. Dorzoqlar. क्या ला thank you esse truque,